Go, go! Etorri nahi, Japona Josefina nahi. Japona Josefina, buruan sardina eta ipurdifina. Oso, guazi. ¡Itu, itu, ¡Itu, del kartu gara, deialdia egiteko, datorren ogeita sortzean eguerniko, amabietan, gule barrean gara. Zergatik, motxiladun upeek Euskal Herrian bizi behar dutelako bidaiarik egitea Haien eta haien zenideak Euskal Herrian etxean egitugu. Horri zi, datorren ogeita sortzian amabietan, gule Eta datoren urtariaren emeletzean suak hil urte beteko ditu. Zorionak sua, zorionak beti. Baina zorion betea izango dugu suarekin batera haren guran suak euskal herriratzen baditugu. Haiek eta aire bezala ume guztiak. Bera, zurtarriaren emeletzean atanon pilotalekuan elkartuko gara. Amaika tardietatik aurrera eta motxiladun umeak izango dira protagonista kantua, dantza, magia, jolasa eta zue. denak elkarrekin Hau lagunok, lortuko dugu! Hau pa Euskal Herria!